Apa, Ibai Alzaganaz, mungiko EH Bilduko kide eta zinegotzie. Joan da nustailaren hogetan marrean ikasturte politiko honetako azken osoko bilkura egin zan eta hainbat gai eukigen duzen lantzeko. Hainbat gai talde politiko guztien babesaga surten ziren aurrera. Esaterako behargintzak erabiltzen dauen lokala debalde izten jarraitzea, e, Euskaraldiaren aldeko adierazpen bat, bentadezen bentadesen egin behar diren obra batzuk interes berezikoak deklaratzea, edo e, butroi bizirik taldearen ekimenez aurkeztu zen e, bat, ba, babestutako zuaitz espeziak e, zaintzeko eta batez be mosketak eta ba, purba gehiago e, kontrolatzeko e, mozino bat. Eta erabateko adostasune jaso dagoen beste punto bat zen, orain arte formalki osatu barik egondan bozeroaleen batzorde bat eratzea mungiko udalean. Aldiz eta honegaz lotute, beste puntu bat egon zen, hain zuzen be, bozeroaren batzorde hori sortzearen ondorioz, ba, araudiek eh, jasotzen damen moduen, eskubidea dau olako batzordetara bertaratzea gaitik ordainzariek eh, jasotzeko. Hori eskubide bata, bai horrek ez da esan gure hori holan egin bardanik danik eh, derrigorrez. Hori izan guk defendatzen gendu postura hain zuzen be, ikusten dugu ez dela beharrezkoa ba, batzorde horretara gaitik ordainsari barri bat e, kobratzea bozeroaleok, hain zuzen be, ulertzen duguleko hori sartzen dela talde politiko dinamikan eta ganera bozeroaleok ja dagoeneko jasotzen dugu zelako beste ordainsari batzuk kasu honetan osoko bilkuretara joateagaz lotute dauzenak. Ezagune da gure postura orokorrean ordainsarieka uste dugu egokitu behar direla, gehiegizkoak direla eta egokitu beharra dauzela. Beraz guk gure postura hau azaldu gendun, bai batzorde informatiboan, bai osoko bilkuran eta ganera eskatu gendun eztabaida zabaltzea. Baia gure harridurarako eta penarako be izan dugu, ez batzorde informatiboan, ez ta osoko bilkuran be eskendun ezelango erantzun jaso. Ordezkaritza presentziala eta bozkatzeaz gain, zein da orduen bozeroa lehogon funtzinoa. Eta bozkatzerako ordu heldu zanean, ba, bai e PSek, Zibikak eta Elkarrekin Podemosek ordain honek jasotzearen alde eintzerean, eta gu izen ginen eseskoan geratu ginenak. Honek orokorrean berba eginde, bi gauza suposatzen dauz. Alde batetik e, eta agerikoena izango sana, gabizela beharrezkoa estan beste gaztu bat gehitzen ba, udal aurrekontura. Kasu honetan, honek suposatzen da urtean 6.000 euro baino apur bat gehiago bideratuko dugu zela gitxienez ordain sarietara. EH Bildutik dagoeneko agintaldi hasikeran proposamen bat egin gendun ordain sarien inguruen, horrek suposatuko leuke, egun dago eta euroko, egun dago eta euro aurreztea. Eta bestalde batetik deko kezka da, ba, talde politikoen jokaera. Hemen norberaren eritziek beste aurrean agertu ezik, ez da alkar ulertzeko modurik, eta alkar ulertzeko aukera barik, ba, ezin gara doztasunetara heldu. Ezin dugu aztu batzorde informatiboetan eta osoko bilkuretan jasotzen dala akta, horret direla gero jartzen publikoa edo herritarren eskura geratu aldiren registroak, eta olako markoetatik kanpo erabaki ekartzea edo eztabaidatzea e, ba, da, klaro badala, eta askotan beharrezkoa, baina Marko horretatik kanpo egiten badugu, ba guzti hori ambito pribatuen geratzen da eta ezin dugu ahaztu gure funtzioa publikoa dela. Beste gai batera joan da, badakizue eh, jatako magal baten 80garren amarkadan Mungiako udalaren ardurapean egondako sabortegi baten lindanoa botasala, Mungiako udala badabil horremon beharreko lelengo pausuek emoten eta guzti honen jarraipena egiteko elkarrekin Podemos Tibika eta EH Bilduren ekimenez mozio proposamen bat aurkeztu gendu. Mozinho proposamen horretan azken batean eskatzen gendun esan jarraipen mai bat osatzea eta jarraipen mai horretan ordezkatute egotea bai talde politikoak, baia baita be adituek ordezkaritza tekniko bat egotea eta eragile sozial eta lokalak. Mozinio proposamen honek erantzuten dutzu hain zuzen be lege alderdi politiko guztien babesagaz onartutako proposamen bati eta ba, bai elkarrekin Podemos, bai Zibikak eta bai EH Bildu babestu gendu arren EAJ eta PSEek aurka boskatzea erabaki zerean. Eta beraz, esan onartu zen. Eta bukatzeko, galdera eta eskarien puntuen, ba, agintaldi hau hasidanetik martxan darogun urtebete honetan, gitsi gora bera, guk e, ikusi dugun arazo bati aurre egiteko proposamen edo eskari bat luzatu gendun. Udal batza talde politiko guztio kosatzen dugu eta udal batza eta udalaren funtzionamentu zuzenerako ba, danon lana beharrezkoa da, bakotxak gure funtzioak deko guz. Lan hori modu egoki baten egin alizeteko informazioa ezinbestekoa da eta guk hainbat galdera, hainbat eskari luzatzen dugu, ba, bai e, artxibotik gauzak ikusi behar dugu zelako, edo dokumentazioa behar duguleko, edo galdera zehatzak deko guzelako gai batzun inguruen, eta informazioa eta datuek behar dugu gure lanketak egin alizeteko, eta bar. Udalaren ohiko jarduera gaz, ba, langileak eta teknikariek normala danez, lanez ganezka egoten dire, eta beti gure eskaerak erantzutea, ba, ez da izeten lan erresa eurentzako. Beraz, kasu honetan, alkateari zuzendutako eskaera izen zen, ba, bueno, adostu, adostu daigun olako arrazoizko epe bat, olako eskaerak eta egiten dugu zenean informazioa jasotzeko. Honegaz, lehengo urte oneri eta ikasturte politiko oneri bukaera emondotzegu, abuztuen printzipioz, ez da batzorderik, ez da osoko bilkurarik egongo, guk gure barne dinamika jarraituko dugu, beraz, irailean edo lehen hau aldaketarik badau gure barri eukiko zuen Ordura arte, ba, udalik eta onena pasa, eta zainu